gente, vem, vem, vem dançar com a gente. Aqui na nossa terra todo mundo é diferente. Aqui na nossa terra todo mundo é diferente. Vem, vem, vem dançar com a gente, vem, vem, vem dançar conosco. Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso. Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso com a gente. Vem, vem, vem dançar comigo. Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo. Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo. Vem, vem, vem dançar com a gente. Vem, vem, vem que é brincadeira. Aqui na nossa escola todo mundo é uma caveira. Aqui na nossa escola todo vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, bailam corujas e pira. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira.

achei nessa velha escrivaninha uma autêntica varinha mágica. Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar numa boboca de uma minhoca dorminhoca. Vira minhoca, vira minhoca, você virou, você virou uma minhoca. Pula minhoca, dança minhoca, você virou, você virou uma minhoca. Virou, virou minhoca. Olha só o que eu achei nessa velha penteadeira, um potinho de pomada. pensa que é mentira, então eu vou te transformar num peludo, de um pelado, de um maluco, de um macaco. Vira macaco, vira macaco, você virou, você virou um macaco. Pula macaco, dança macaco, você virou, você virou um macaco. Virou, virou macaco. Acho que essa varinha o meu pai, quando criança, usou pra ficar bem forte, rico, belo e o máximo você não acredita, então eu vou te transformar nesse momento no elemento fedorento que é a besta de um jumento. Vira jumento, vira jumento, você virou, você virou o jumento. Pula jumento, dança jumento, você virou, você virou um jumento virou, virou jumento. Acho que esse pó mágico minha mãe, quando criança, usou pra ficar bem linda, perfumada, charmosinha e fantástica você não acredita, então eu vou te transformar numa gosmenta e fedida de uma danada, de uma barata. Vira barata, vira barata, você virou, você virou uma barata. Pula barata, dança barata você virou, você virou uma barata. Virou, virou barata. E vocês que estão ouvindo parecem que não acreditam na varinha e no pomar. Vocês pensam que é mentira, então nós vamos transformá-los agora. Adivinha, uma bichinha bem burrinha. Vocês vão virar um galinheiro de galinhas. Vira galinha, vira galinha, vocês viraram, vocês viraram umas galinhas. Pula galinha, dança galinha você girar, você girar umas galinhas. Vira galinha, vira galinha. Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas. Pula galinha, dança galinha. Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas. Viraram, viraram galinhas. Viraram, viraram galinhas. Hallelujah. em paz Bruxa, vê se não amola mais Bruxa, deixa a criança em paz Bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa, bruxa Criançada, vamos ver quem sabe fazer uma careta bem feia agora Careta feia Careta bonita Careta, careta gente com careta. Eu não gosto nem de olhar pra essa menina que ela faz careta. Eu tenho surto e suspiro assustado só de ver careta. Esse moleque metido me mete muito medo com careta. Careta, careta, careta. Você parece um vampiro perigoso com essa careta menino bonitinho tá horrível com essa careta. Esse moleque até parece uma meleca quando faz careta. Que horror essa menina, ela cisma em fazer careta. Careta. olhar pra essa menina que ela faz careta. Eu tenho um surto e suspiro assustado só de ver careta. Esse moleque metido me mete muito medo com careta. Careta, careta, careta. Vamos embora dar o que eu tenho medo de pesadelo. Criancinhas têm mania de assustar a gente com careta. Careta, careta, careta. Outro dia eu estava num sítio de um amigo meu e vi um taquaral assim distante. Aí fui andando sozinho, para chegar mais perto daquele taquaral. Eu nunca tinha tido coragem de entrar sozinho dentro de um taquaral. Nesse dia, eu criei coragem e entrei no taquaral. Aí fiquei lá, quietinho, sozinho na minha. Só que de repente, escutei um barulho assim. Um... Eu fiquei um pouquinho assustado, mas Falei, eu acho que foi imaginação minha, né? Só que depois de novo um barulho mais alto. Aí eu saí correndo de lá, fui para junto do meu pessoal. Esqueci aquilo, mas agora, quando eu vou dormir, cada vez que lembro, chego a estremecer. Todo aquele esforço para adormecer quando minha porta começou a ranger. Tinham me avisado o que ia acontecer. Pus os cobertores para me esconder e eu nem respirava para não me mexer. Entre os seres finos e compridos, parecidos, eu ali todo encolhido e com medo de morrer. taquaras, são taquaras, um monte de taquaras. 400 mil taquaras. Só tem tronco, não tem cara. Só tem tronco, não tem cara. Cada vez que lembro, tento me benzer. Passam pelos quartos ao escurecer. Nunca a gente sabe o que elas vão fazer. Cada vez que lembro, chego a estremecer. Nunca a gente sabe o que elas vão fazer. São taquaras, são taquaras, não sei quantas mil taquaras. Mil taquaras, putz, só tem tronco, não tem cara. Cada vez que lembro, tento me benzer luz ao escurecer. Nunca a gente sabe o que elas vão fazer. Baby, mas cada vai, é, ah, isso é bonita. Quando eu vejo aquela casa com os vidros todos quebrados, eu me sinto muito assustado, porque eu sei, sei que lá dentro mora um fã, um fã, um fã, um fã, fã, fã, fã, fantasma ficar quietinho, pode ouvir o fantasma cantar. E quem ficar quietinho, pode ouvir o fantasma sorrir. fantasma chorando. E quem ficar quietinho pode ouvir o seu berro assustador. soltar um pio, porque eu sei, sei que lá dentro mora um fã, um fã, um fã, um fã fantoche. Não, vovô. Tá, ah, mora um fã, um fã, um fã, um fanfarrão. Não, vovô. Ah, mora um fã, um fã, um fã, um famoso? Não, vovô, é o fantasma. Ah, sim, um fantasma. O quê? Um fantasma!